La habitación de Rena. Sigue usando ese spray horrible que te atormentó el año pasado. Oh, ¡Qué picor! No, no podremos comer pastel de patata otra vez. Se ha estropeado. Lo siento. La cena se... Mm, no te preocupes, lo importante es que estés bien. Kenichi... ¡Ay! ¡Ya! Estás molestando a los vecinos, contrólate. No rompas la trampa anti-mosquitos, Es nueva. Oh, Es igual que su madre. ¿Canello? Y dessa vez era bien más brava, hein? Salve-se quem puder! Estágio 6. Evite o mata-mosquito elétrico. Há dois pontos para sugar sangue. Um depósito extra. E... Ação! Solte o som! Ah, Poltergeist ataca novamente! Que é isso? Muito bem, depósito extra. E agora apagar a luz. Opa, cuidado! Ah, onde foi me meter? Sai daí! Nossa, que socão! Ah, por que não brinca com alguém do seu tamanho? E agora o telefone. Olá? Sim? Sim? Ah, o ataque! Sim? ah? Sim? <laughs> Seria bacana se ela aparecesse algum dia em algum jogo de luta. Sim? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¡Opa! ¡Error! ¡Pesado! ¡Aquí estoy! ¡Potética criatura! ¡Hachika! E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeos como esse? Então já sabe, não esqueça do like. Olá? Ah. Sim? Sim? Sim? Sim? Sim? Sim? Opa! the place lado. Nossa, que chutaço! Toma! Out! Olá. E agora finalizando o serviço. Sim. Pronto. son una amenaza para ti, ¿verdad? <laughs> La habitación japonesa. Kenichi ha dejado los arreglos florales desde aquel desagradable accidente con el macetero del año pasado. Hace poco ha retomado sus podas y recortes. ¿Qué estás haciendo? Estoy practicando. Me pica todo. Tengo otra picadura. No deberías dedicarte a cosas peligrosas. ¿Mm? Los arreglos florales son el alma de Japón. ¿Qué te parece, Rena? ¿Te gustaría intentarlo? Ni hablar. Kenichi, he rociado de insecticida las esteras del tatami de la habitación japonesa. Oh. Por eso se está volviendo más fuerte. No voy a tomármelo a la ligera. Concentración, concentración, concentración. Tengo un mal presentimiento. Estágio 7. Fique longe das esteiras e da fumaça das espirais. Há dois pontos para sugar sangue. Um depósito extra. Nossa! <laughs> Já começa dentro da fumaça. Será assim? Oh. Depósito extra. Que calor! Mm-hmm. De volta ação! <laughs> Muito bem, agora depósito extra. Ah, escapei a tempo. Será assim? Oh! Tampoco. Pronto! Es igual que el año pasado, ¿verdad? Debe estar haciendo la aposta. Ayaka está en la habitación de Rena. Le chupaste un montón de sangre el año pasado, pero parece que no lo recuerda. Vuelve a estar relativamente indefensa y deliciosa. Diviértete. Ah, que Ah, debe de ser Ayaka. No te pases por la casa vestido así, papá. Te encontrará irresistible. Ah. Que me equivoqué? ¡Oh, mola! Es la primera vez que veo tu habitación. ¿Pero qué dices? Viniste el año pasado. Iré por unas bebidas. Estágio 8. Há numerosos pontos para sugar sangue. Dois depósitos extras. Muito bem! Depósitos extras. Muito bem, ao ataque! Чупа Деша. <laughs> De novo, eu pergunto, o que será que ele injeta? Opa, quase! Chama a Rena não! Oh não! Oh não! Oh não! Oh não, Lulu! Alex! Oh não! Oh não! Oh não! Oh não! Alex! Toma! Se ha marchado! Sai da frente! agora. Errou! Chupa dessa! Não, é pro outro lado! Socorro! Toma na cabeça! ¡Y eso! ¿Se ha marchado? Agora! Beleza! Que ah! sucede? Chupa dessa! Ih, ela perdeu os óculos. Agora! <laughs> Nossa, já... <laughs> Se você entrar no olho... Nossa, que escapada! Chupa dessa! Ah, que gostoso! falta um. Isso! Beleza! Na minha opinião, esse jogo merecia um remake. que Yaka ya no se acuerda de ti. ah, <laughs> então é isso, muito obrigado por ter acompanhado aqui. Conto com sua presença no último episódio. E até a próxima!